hello and welcome friends list में शॉर्टिंग कैसे करी जाए यानी शॉर्ट मेथड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पाइडर आईडी मैंने ओपन किया है पाइथन की कोई भी आईडी आप ओपन कर सकते हैं तो यहाँ पर लिस्ट नाम से एक लिस्ट बना लेता हूँ और यहाँ पर क्या स्टोर कराऊंगा कोई भी कैरेक्टर स्टोर कराऊंगा जैसे टी कर देता हूँ यहाँ पे कॉमा देकर के यहाँ पे जेड कर देता हूँ यहाँ पे कॉमा देकर के एक्स कर देता हूँ यहाँ पे कॉमा देकर के ऐसे चलते चलेंगे एफ कर दिया यहाँ पे ऐसे और भी कैरेक्टर्स को आप स्टोर करा सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है तो यहाँ पर कॉमा देते जाना है आपको ठीक है इस तरीके से और डोमेटेड कोर्स में यहाँ पे एल लिखूंगा यहाँ पे कॉमा दूंगा डोमेटेड कोर्स में पी लिखूंगा फिर कॉमा दूंगा डोमेटेड कोर्स में ए लिखूंगा इस तरीके से आपको करना है ठीक है जैसे यहाँ पे लिखेंगे list L I S T list dot S O R T sort और यहां पर क्या करेंगे इस तरीके से लिख देंगे और यहां पे प्रिंट करवा देंगे ना लिस्ट को प्रिंट करवा देंगे L I S T simply L I S T list को प्रिंट करवा दीजिए और जब इसको मैं चलाऊंगा तो आप देखेंगे ये शॉर्ट होकर आया हुआ देखिए ना पहले जो है अगर मैं ये शॉर्ट नहीं लिखता चलिए इसको कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर दिया मैंने अगर मैं इसको चलाता तो क्या होता तो यहाँ पर रिजल्ट साफ दिख रहा होगा आपको टी जैसे लिखा गया है T Z X F L P A ये जिस तरीके से लिखा गया उस तरीके से प्रिंट हो रहा है लेकिन यही अगर कमेंट हटा देता हूं यहां से और इसको चला देता हूं तो आप देखेंगे कि ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में आया हुआ है तो पहले ए वाला ए नहीं है तो बी वाला बी नहीं है तो सी वाला ऐसे करके आया हुआ है तो शॉर्ट एक मेथड होता है जिसे आप शॉर्ट करा सकते हैं ठीक है ओके